फ्रिडम चाहिन्छ नि फुटबललाई हामीलाई जामन जहाँ मन पर्दैन जान नपाउनु नपाउँछ के गर्ने पाँच सात हजार महिना खाएर खाएर के गर्ने म मेरो नाम सुधरलाल महेन्द्र हो नाइन्टिन फोर्टी वान जन्म सुन्दा साल स्कुल जाँदाखेरि नि मैले सानो बेबी ब्राउनी नि ढ्याकको बेबी ब्राउनी क्यामरा लिएर लिएर गएको थिएँ त्यो चार पाँच दिन जाने क्यामरा त्यो खिच्दै गरेँ स्कुलमा बसेर त्यो खिच्दै गरेँ त्यो खिच्यो अनि त्यो मेल गऱ्यो बम बम बम्बे कोट्याकमा मेल गऱ्यो एक डेमा भयो टुवेल्भ टाइपबाट आउने hmm, He, he knew what to do with every shot or every role he took. In those days, uh, color uh, slides and color prints was not around in, in, in Kathmandu, but he used to develop his own slide uh, using E6, uh, I think, and he was very good at it. And when, you, when I used to look at his work, it was very, very, everything was correct in the photo. Technicality, he was very good, he was perfect. And that's where uh, mm, inspired me uh, in a way. And अर्को मलाई राम्रो लागेको कुरा हामी धेरै फोटो पत्रकार फोटोग्राफरमा राम्ररी कलेक्ट गर्ने बानी छैन उहाँकै टाइममा आई थिङ्क त्यो जेनेरेसनमा उहाँले चाहिँ बरु अलिकति सुरक्षित राख्नु भएको छ सो उहाँले त्यो आफूले खिचेको फोटो भएर सुरक्षित राख्नु भएको मात्रै होइन हाम्रो लागि ऐतिहासिक फोटो हाम्रो आउने भविष्यको पुर्खले आफ्नो पुरानो ऐतिहासिक पुर्खाको बारेमा आफ्नो इतिहास जान्नको लागि उहाँले जुन आफ्नै फोटो पनि सुरक्षित राखिदिनु भयो त्यसले चाहिँ हाम्रो आर्काइभ फोटो आर्काइभको लागि चाहिँ ठुलो देन छ को मेरो बुवा यो म मेरो दाइ म एकदमै अनुरोध गर्छु उहाँकै उमेर हुनु पर्दैन मेरो उमेर हुनु पर्दैन सानो भाइ बहिनीहरूलाई पनि उहाँले मजासँग इन्टरटेन गराउनुहुन्छ फोटोग्राफीको गफ गरेर कुरा गरिदिएर सो गइदियोस् अनि थाहा भइहाल्छ सधैँ रमाइलो हुनुहुन्छ Tricolor